бейкүнә сәби жап-жас бойжеткен кезім қаланың қарапайым қызымын орта мектепті бітіріп оқуға түсе алмай жылап алғаным рас есімді жиып бос жүрмей қалалық перзентханада еден жуушы болып жұмысқа кірдім ондағы кішкентай сәбидің іңгәлаған дауыстарына еріксіз құлақ түріп өз жұмысымды жасап жүре бердім перзентхана тәт тәтті сәбилердің жылаған дауыстары бірі жыласа екінші сәбиде қосарланып жылайды бірі анасының сүтін еміреніп тояттаса енді бірі дүниеге келе сала тірі жетім атанып ана сүтіне жарымай жырылдаған сәбиге медбикелер әбден үйренген арада бір жыл өте шықты жұмыстағы әріптестеріме қатты бауыр басып қалдым негізі мен көп отбасында дүниеге келдім үйдің оныншы перзентімін ата-анам бауырларым бар өте қарапайым отбасы едік әкем мұнайшы десе де өз қажетімді алып отырмын деп жұмыс жасап жүргенім осы сол бір жылдан соң колледжге оқуға тапсырдым басқа қалада тұратын әпкемнің қызы біздің үйде жатып оқуға келді мен оқуға қабылданып әрі түнгі кезекшілік жұмысқа шығып күндіз оқу солай студенттік өмір басталды бір күні демалыста әпкем тұратын қалаға баратын болып бөлем екеуміз жолға шықтық ол қалаға барғасын кешке көшеде қыдырып жүргенде жаныма жақындаған қымбат көлік айдаған мұнай газде жұмыс жасайтын дәурен есімді жігіт жанымызға тоқтады сыпайы сөздермен өзін таныстырғанда мен оның есімін жүрегіме сақтап алдым дәурен сымбатты түрі де келіскен жігіт ешқандай жігітпен араласпағасын ол жігіттің алдында ұялып үнсіз тұра бердім сол кештен соң әлі дәурен ойымнан шықпай жүрді мен ұялып үнсіз тұрғасын ол жігіт те менің нөмерімді сұрауға жүрексінген болу керек солай мен өз қалама қайтып келдім әдеттегідей жұмысымдағы кезекшілікте жүрдім арасында дәуренді ойлап қоямын тағы да жолым түсіп әпкем тұратын қалаға барғанда дәуренмен жақын танысып келдім дәурен әпкемнің үй жағында тұратын ол менің үй телефон нөмірімді мекен жайымды бөлмемнен алған екен бір күні сабақтан келіп түнгі кезекшілікке жиналып жұмысқа асығыс киініп жатсам дәурен есік алдында көлігімен тұр оны көрген менің жүрегім тас төбемнен шықты бұрын маған олай ешқашан жігіт келмеген асыға сыртқа шығып оған қарай жақындадым ол болса жинақталып әдемі көлігінде күтіп отыр сәлем сұлу қыз жұмысыңа жеткізіп салайын деген соң көлігіне жайғастым жұмысыма жеткізген соң жай қоштасып кетіп қалды көлікте артық сөз болмады мен әлі ұялып жүрмін содан кейін күнде телефон шалады енді ғана сөйлесіп араласып келеміз екеуміз де бір-бірімізді ұнатамыз бірақ оның маған айтуға батылы жетпейді мен бірінші болып сезімімді жеткізуді намыс көрдім негізі дәурен аэропортқа көп келеді бастықтың жүргізушісі болып жұмыс жасайды екен бастығын күтіп алу шығарып салу соның жұмысы сол себепті мен тұратын қалаға жиі келеді келген сайын маған соғып жұмыста болсам да жұмысыма келеді солай жиі көрісіп жүрдік бір күні жұмыста отырсам телефон шырылдап жұмысқа келіп тұрғанын айтты асығып жүріп бетімді әрлеп халатымды жөндеп сыртқа мусор түйгемін деп шықтым дәурен мені бір құшақ гүлмен күтіп тұр маған қыз бен жігіт болып жүрейік деп ұсыныс жасауға келген екен іштей қуанып барамын сәл назданып ойланайын деп жұмыс орныма кете бардым ол болса үш күннен соң қалаға қайта келетінін айтты үш күн өтті үй жақтағы дүкеннен үй телефонына қоңырау соғылды тұтқаны алсам дәурен екен асыға киініп сыртқа шықсам бір топ досымен келіпті алдағы жаңа жылдық кешке шақырып тұр сол күні біраз қыдырып қоштасып өз қаласына кетіп қалды күн санап жаңа жылға санаулы күндер қалды мен үйдегілерден сұранып бөлем екеуміз жаңа жылды дәурен тұратын қалаға келіп қарсы алуға бардық біз келсек кеш басталып жатыр өте жақсы кеш болды қайтарда мені шығарып салған дәуреннің жібергісі жоқ ұзақ жібермей көлікте отырдық мені қатты сүйетінін айтып біраз сырласқанымыз әлі есімде өз қалама қайтар уақытта дәуреннің өткендегі ұсынысына иә деп жауап бердім мені көтеріп алып балаша қуанды мені қатты жақсы көрді мен де оны алғаш көргеннен ұнатқан едім күндер өтіп жатыр бір-бірімізге бауыр басып бір жылдай жүрдік кейін бір отырыстан кейін екеуміз де сезімге беріліп мен пәктігімді сыйладым сол бір күннен соң аяғым ауырлады ешкім ештеңе білмей тұрғанда дәурен екеуміз той қамына кірістік бірақ екеуміздің де ата қарсы болды мен шарасыздан әпкеме аяғымның ауыр екенін айттым анама айта алмадым батылым жетпеді анам болса тұрмысқа шықпайсың деп ұрысты сөйтсем анам дәуреннің ажырасқан баласы бар екенін біледі екен осы уақытқа дейін мен ол жайлы тіпті білмеймін ешкім ештеңе айтпады дәуреннің анасы болса отбасыңа қайта қосыл балаларыңды ойла екінші рет үйленуге батамды бермеймін деп анасы мені келін етуге қарсы болды бәрінен де мен қиналып не істерімді білмей жылай бердім жүктілігімді ешкімге айта алмай көп қиналдым бұрын үйленген болса да дәуренді қатты сүйдім жүрегім жаралып кетердей ауырды әрі ішімдегі бейкүнә сәбиді де қимаймын менің сырымды білетін әпкем мені дәрігерге апарып баланы алдыртып тастадық содан кейін менің өмірімнің мән-мағынасы жоқ күндерім өте берді дәурен мен менің аналарымыз тынышталғасын қайта кездестік өйткені мен онсыз өмір сүре алмайтынмын шыны керек шын сүйгендіктен дәуреннің үйленгеніне көз жұмып қарадым бір-бірімізді шын сүйгендіктен бұл ғашықтық дертінен айыға дәурен өз отбасына қосылмайтынын тек менімен болатынын айтты арада екі жыл өтіп мені үйіне келін етіп алды бәрі қарсы болғанымен артынан басылып той болды екеуміз бақытты болдық менің аяғым ауырлап бала көтердім күнім жетпей қыз баланы шала босанып ауруханада көп жаттым бір кездегі бейкүнә сәбиімнің кезіме, нәрестем көп ұзамай шетінеп кетті тағы да күйзеліске түстім бұл отбасы басында мені жақтырмаған енем келген күннен бастап дәурен екеуміздің арамызға от салып отырды әпкелері де тұрмыс құрмаған бәріміз бір үйде тұрамыз мен оқуымның үшінші курсын осы қалаға ауыстырдым күндіз оқудан келе сала бар тірлікті жасасам да ешкімге шақпаймын. бұл үйдің берекеті жоқ күндегі ұрыс дәурен екеумізге кері әсерін тигізді ол ішкілікке көп салынып жұмысқа бармай қалатын болды баламыз жоқ арпалысқан өмір мәні жоқ мағынасы жоқ менің солай жүргенімді анам естіген ешкімнің сөзіне қарамай берекеті жоқ үйде саған өмір жоқ қашанғы қор болып жүре бересің енді ол үйге аяқ баспайсың деп мені сүйрелей ол үйден алып кетті бір сөзбен айтқанда жолдасым араққа салынып кеткенде біраз емдетіп едім бәрі бір болмады мені ұратынды шығарды кім көрінгеннен қызғанады бұл сынаққа шыдадым қиындыққа төздім мені анам алып кеткенде тағы да күйзеліске түсіп бір апта төсек тартып жаттым жаным ауырды мен ол үйден кеткен соң анасы дәуренге өз отбасыңа қосайын дегенде бұл көнбеген мені анам алып бара жатқанда үндемеген енем қуанып тұрды мені енем менсінбеген сияқты арада күндер өтіп дипломды алып баяғы перзентханаға барып медбике қызметінде жүрдім сол жұмыста жүргенде бір жігітпен танысып отбасынан ажырасқан екі баласы бар балалары анасымен кеткен ол жігітпен ұзақ жүрмей бір отбасы болуға келісім бердім өйткені жалғыздықтан күйзелістен шаршап кеткен кезім айтпақшы дәурен үйге мені іздеп жиі келді анам мені дәуренмен қайта қосылуға жібермеді анам шарт қойды егер дәуренмен кетсең мені өмір бақи көрмейсің сенде қызым бар екенін ұмытамын деді анамның сөзінен аса алмай еріксіз дәуренмен бір болудан бас тартқан едім екінші рет тұрмышқа шыққасын бала көтеріп босандым ол бала аурушаң болды 11 жасында алла менен тағы да алып кетті мен үшін ең қиын сәт еді тағы да баламнан айырылдым әрбір ананың жүрегін жаралайтын қиын сәт қайғырумен әрбір күнім өтіп жатты екінші жолдасым жақсы адам ата енем бар шүкір бәрі жақсы жандар өткен бір қателігімнің кесірінен әр жыл сайын туған балаларымды жер қойнына жіберіп отырдым осыдан кейін менің жағдайымды елестетудің өзі қиын жан жарымды түсінген екінші күйеуім бала асырап алуға ұсыныс айтты қазіргі таңда асырап алған он жастағы қызым мен төрт жастағы ұлым бар тәп-тәтті аллаға шүкір менің айтайын дегенім жас кезімде қателігімнен біраз азап шектім дәрігерлер енді бала туалмайтынымды айтқанда жаман қиналдым шын сүйгеннің өтеуі мен үшін таң қымбат болды мен сол перзентханада сол бөлімшеде аға медбике қызметінде әлі де жасаймын бәрі жақсы тек перзенттерім қара жердің құшағында жатқаны өзегімді өртейді алғашқы махаббатым дәурен ана өмірге кеткелі жылдан асты бірінші әйелмен кеткен баласы ер азамат болып әкесін жерлеп өз міндетін атқарыпты мен бара алмай іштей жылап қоштастым ақтық сапарына бара алмадым жастарға айтпағым мен сияқты сорлап жапа шегіп қалмасын деген оймен өткен өмірімді жаздым бейкүнә сәбидің киесіне қалмаңыздаршы осы әңгімеден сәл де болса сабақ алса деген оймен жан жарамды ақтардым соңы